Nå virker det som Lene er sulten og venter at bare på julematen. Husker du da vi var små og snøen kom hver vinter? med smil og lykkerus som jula var for oss. Denne måneden minnes vi, men skaper også ny. Slik vi pleide som det var, men alt skal være som før. Stolen som står tom, vil minne om at du har din plass Julenatta glinser i prakt over oss. Ventetida over, vi er samla igjen. Høyt der oppe skinner en stjerne klar, som følger med oss i natt. Du ser på morfar da? Og eh. det var fint. Kan du fortelle lillesøstera di het? Ja. sett over oss. Ventetida over, vi er samla igjen. Høyt der oppe skinner en stjerne klar, som følger med oss. Tenk så høyt kvelder med oss i natt. Der har vi assisterende byggmester. Nå pusser han opp.